күчтүн жылышына түз пропорционалдуу жана жылышууга карама каршы багытталган термелүүсү гармониялык деп аталат гармоникалык термелүүлөр учурундагы ылдамдануу жылышууга түз пропорционалдуу жана карама каршы багытта багытталган